ブレイクされたと思うんですけども今日はブレイクするためだけに行ったわけじゃないので盛り上がってやつは後でまたできるおやつていう件があるのであのその時に続きはウェでやりましょう。えー、そうで本編にあります。で、またしばらくパソコンいじる機会はないので、こっち見てください。 じゃあのやり方を1個だけ説明しますのでそれに従って今日は体験するっていうのをやりますでこのワークショップの目的ですけれども未経験だった人が経験したことがあるっていう状態になるのを目的にしますでここはさっきの話なので今日体験することが大事ですでここにいる人たちの役割を最初に紹介しますで マックスの時はこのぐらいいるんですけども今日はもうレポーターっていう人はいない他の人がいますでビギナーの人は開発に参加したことがないけど気持ちはあるあるいはしたことあるけどまだ自信ないっていう人がビギナーの人合ってますか合ってますでメンターの人はビギナーサポートをする人ですで今日のメンターの人は大体初参加なんですけども 参加でも初メンターでも大丈夫なような内容にしていますでどういうふうにしてるかっていうと私今進行係っていう役なんですけども私がこの時はメンターはこうしてくださいっていうのを随時言いますなのであそうなんだなじゃあそうしようでやればいいですでやってみて困った時もサポートメンターっていう人がいます 今日はお父さんが東京からじゃあちょっと立ってもらっていいですか立ってもらっていいですかあの、まあ、あのずっとブラブラしてますなのであなんかメンタルシャ困ったなって思ったらグってみると多分どっか悪いってたりするのでこちって言えば来てくれますでそうすると相談に乗ってくれますで後藤さんは何回もメンターもやってるしスポーツするのもやってるので あの大丈夫です大丈夫だよって言ってくれます食べちゃうで私もあの進行してない時はブラブラしてるのであのボトサム待ってる時でもお味がこう「あじゃあすか?」って聞ける聞ることもできますなのでメンターの人は基本的にはやり方随時説明するので大丈夫でやってる間に困った時も、まあ、一言のがフル調してるので大丈夫なので大丈夫なはずですで大丈夫じゃなかったらどうすんだって話は して、求めた手は決めるで、大丈夫です。で、あとは、レポーはない、あ、もう使っていいですよ。 <laughs> で、進行役っていうのは私で、あの、次これやりますよとか、じゃあ今時間なんで次行きますとか、そういうふうに言う課題で。で、今日の流れなんですけれども、これ、東京は午前からやってるんですけれども、午後からっ連れて、まず、OSS を動かすっていう時間があります。で おやつ空気を挟んで、えーと、実際にフィードバックするっていうのを体験するっていうのをやりますでその後に、えーと、今日のまとめと振り返りっていうのをやりますで普通のワークショップだとここもないんですけれども我々のありますで何があるかっていうとここで何するかっていうと今日何良かったねとかここ課題だねみたいなのをあの共有して じゃあ次それを改善するにはもっと次よくやるにはどうしたらいいかみたいなのまで会の中でやるんですよで次はそれを踏まえてもっとよくやるっていうのが我々のやり方ですで最後にあのアンケートを書いてもらうんですでアンケートの質問はご覧にこう転がってるんですけれども、えーとまあ、見えない その場で開封してあこういう結果があったんですねじゃあ今後どうしたらいいですかねみたいな話とかをするところまでが日のですでそれを実際に反映するのは次の回ですねっていう流れですで最初の動かすってところを説明しますでまず最初に動かすためには OSS を決めなきゃいけませんでそれを決めるっていうのは最初にやりますでメンターの人はえっと 今日は1対ほぼ1対1でたまに2人の人がいるんですけれども今日1対1ですでメンタルシはビギナーの人は今日何するかっていうのを決めのをサポートしますで、えーと、メンターが知らない OSS でもいいですビギナーの人がそれやりたいって言ったらそれでいいですなぜなら大丈夫だから <laughs> であのさっきも言いましたけど大事なことなんで何回も言うんです る必要は全くないですむしろ答え教えないでくださいぐらいの方ですでなんでかっていうとこうメンターいないとできないみたいに思っちゃう体型になっちゃうからなんですよ答え教えちゃうとじゃなくてメンターの人は一緒に考えるとか悩んであげればいいですであ分からないことでもこういうふうにして進めればいけるんだなっていうのを体験することも大事なのでむしろ知らない方がいいかもしれません知ってるとこうついつい言いたくなって ああ今のせっかくの経験を奪っちゃったみたいになっちゃうこともあるのでメンターが知ってる方にこう誘導するとかしないでくださいいいですねビギナーがやりたいとかっていうのは優先でいいですで使う OSS はビギナーの人が使っているものを基本的に選べば選んでくださいそれも身近だからとかどういうふうなのか分かるからねで難易度も気にしなくていいです難しいとかこれ簡単そうだからとかあんまり気にしなくてもいいですビギナーがやりたいって思ったやつはそういうの選べばいいです でどういうふうに選ぶかなんですけれどもデモします、えー、じゃあ来てください前にあなたです <laughs> はい的なですよねはい、どういうふうにやるかっていうのを今からデモしますねメンタルャそスを参考に決めるわけじゃあここにはい、はいえー、普段使ってる OSS は何ですか何か教えてください Ruby は OSS はい他には何使ってますか最近

じゃそれを使ってて動かなくて困ったっていう経験を持っているやつがあるそうですねそれがいいんじゃないですか時給ってやつが OSS かどうかって確認してみましょうあ今は OSS に活に参加するやつなので OSS かどうかっていうのを確認しておいてもらっていて OSS かどうかっていうのは すかどうかっていうのを判断する仕方なんですけども明確ですだと言っちゃいましたライセンス にライセンスと書いてますとライセンスがどれかによるかっていうのが OSS かどうかなんですよ OSS かどうかっていうのは長いなこれオープンソースイニシアチブっていうところがあってそこが このソースのライセンスはこれですというリストを作ってるんですねでそこに含まれてるライセンスならオープンソースです含まれてなかったらオープンソースではないですなのでこの今リストを見て、えー、っと MIT ライセンスだったよねなので MIT を探すとありましたなのでこれはオープンソースのソフトウェアで、じゃあ今日はこのオープンソースソフトウェアを の開発に参加してみましょう、はい、っていう感じで決めますいいですなのでまずは聞いてるのはどういうお家でス使ってますかねみたいな聞いてそれでもしなんかこう今みたいにちょっと詰まったことあったんですよとか思い入れがあるとかなんかそういう話を聞いたらじゃあそれにしましょうかみたいな話をでライセンス確認してえっ、ー、とこのリストに入ってたら じゃあオーブン施なのでじゃあそれやりましょうで OK できそうですかそうな人できそうですね